Oh. What now? e lui morde tutto. Sanni? Sanni? <laughs> Ciao, sono un cane che annusa le foglie, dopo guarda verso il telefono, poi si gira per annusare Ciao Sanni. Che giornata è oggi? Mm -mm. Povero Gin. Potresti fare... Sì. e il doggy si sta mangiando un pezzo di legno. Saluta, Sammy. Hihi. Snaplock fra Yoshi!